تاجیکانم یک بزم خسروانی این روز ملک ما را دید است شادمانی یک جشن تاجیکانم یک بزم خسروانی مستی نوای سرنی مخمور چرهای من مستی نوای سرنی مخمور چرهای من هزار شده به لازم چون کوسر فرازم حسد شده به لازم با اصل خود به نازم با نسل آریانی امروز ملک ما را دید است و شاد مانی هم چشم تاجگانه یک وزن خود روان وطن پیهن زبان و همراز تو جان و من تنی تو یا من تنم تو جانی یک وصل خسروانی یک چشم تاجکانه یک وصل خسروانی این یار مبارک شود شادی بسیار مبارک شود این یار مبارک شود شادی بسیار مبارک شود از خردوین علم افراشتیم خدمت هو و قلم و بیرق اسم هر قدم روزی دو بار مبارک شود دید شرف یار مبارک شود شادی میز یار مبارک شود شادی